လာပါ Smarket Facebook Fan ဖေဖေမေမေများရှင် အခုကျမအနေနဲ့5 effective parenting လို့ခေါ်တဲ့မိဘများသည့်အထီးရောက်ဆုံးကလေးတွေကိုဘယ်လိုမွေးမြူထိန်းသိမ်းကြမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့အချက်၅ချက်နဲ့ကျွန်မတင်ပြချင်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကလေးတွေဟာအတုခိုးတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မိဘများသည့်ကလေးများအတွက်စံနမူနာကောင်းပြတဲ့ပုံကူများဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်မလို့ကလေးတွေကိုဘယ်လိုဖြစ်စေချင်တာလဲအဲ့ဒီအတိုင်းမိဘများကနေထိုင်ပေးပါကလေးတွေဟာအတူခိုးတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးတွေကိုကိုဖြစ်စေခြင်းတဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုကပြောဆိုပါပြုမှုပါဆက်ဆံပါဥပမာဆိုပါတော့ကလေးကိုစကားတိုးတိုးလေးပြောစေခြင်းနဲ့ဆိုရင် စကားတိုးတိုးပြောစေခြင်းနဲ့အေးအေးဆေးဆေးလေးပြောစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တသားစကားကိုတိုးတိုးပြောရတယ်လို့ပြောပါ ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကိုကဟဲ့အောင်မင်းစကားကိုတိုးတိုးပြောပါလားကွာလို့ကိုကအော်ပြီးတော့ပြောလို့မရပါဘူးကိုကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကလေးကိုဖြစ်စေချင်တာလဲကိုဖြစ်စေချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းကလေးကိုပြောဆိုပြုမှုဆက်ဆံပါဒါကတော့နံပါတ်1တစ်ချက်ဒါကြောင့်မလို့ကလေးဟာကိုဒီစံနမူနာပြတဲ့ပုံကူတယောက်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ကလေးရဲ့ အတူယူစရာကောင်းတဲ့ပုံကိုတရားဖြစ်ဖို့လိုရတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကလေးရဲ့ self esteem လို့ခေါ်တဲ့သူ့ကိုယ်သူတန်ဖိုးထားမှုသူ့ကိုယ်သူအလေးအမြတ်ထားမှုကိုအားပေးပါ။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ तू တခုခုဆောင်ရွက်တိုင်း तू တခုခုအောင်မြင်အောင် तू တခုခုမှန်ကန်တဲ့အလုပ်တခုခု तू တိုးတက်အောင်တခုခုလုပ်တိုင်းကျမတို့ဒီအားပေးသွားပါမယ်။နော်သူ့ကိုဥမာတခုခုအဲကာကြီးလေးသူရေးတယ်ဆိုတော့ဟဲကာကြီးလေးကလှလိုက်တာ အောင်မြင်သွားမှာအပီးအစီးအောင်မြင်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးသူလုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းမှာကျမတို့ဒီအာ good job ဟာတော်လိုက်တာတားလေးရဲ့မှန်လိုက်တာဆက်လုပ်ပါအောင်တိုးတက်လာပြီစသည်ဖြင့်သူ့ရဲ့ self esteem မြင့်လာအောင် ကျမတို့ဒီ encourage လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကတော့ဒုတိယတစ်ချက်ပါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ self esteem ကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့မိမိကိုမိမိတန်ဖိုးထားမှုမိမိကိုမိမိအလေးအမြတ်ထားမှုကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာကျမတို့ဒီအားပေးရပါမယ် encourage လုပ်ရပါမယ် နောက်တစ်ချက်ကတော့မမေဖေဖေတို့ဒီအမြဲတမ်းအေးချမ်းငြိမ်သက်စွာကလေးနဲ့ပြောဆိုပြုမှုဆက်ဆံမှာတခုခုကိုဘယ်တော့မှမမေဖေဖေတို့ဒီမပြလောင်သွားပါနဲ့ကလေးကိုអော်လိုက်တယ်ငေါက်လိုက်တယ်ဆိုတာအတိပ္ပယ်မရှိပါဘူးអော်တယ်ငေါက်တယ်ဆိုတာကလေးအတွက်ဘလို့မှ ဆိုဆုံးမရမရောက်ပါဘူးဥမာဆိုပါတော့ဟေးမင်းဘာလုပ်နေတာလဲဒီလိုမျိုးစသည်ဖြင့်អော်လိုက်မယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒါအတိပယ်မရှိဘူးခလေးကိုဆိုဆုံးမရဘလို့နည်းနဲ့မှမရနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ခလေးကိုကျမတို့ဒီဘယ်တော့မှမអော်ပါဘူးអော်လိုက်တယ်ဆိုတာအတိပယ်မရှိပါဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ခလေးရှင့်မှာလဲနောက်တစ်ခုကပြာလောင်ခတ်တဲ့အပြုအမူမျိုးပြပြသလေးတစုံတစ်ခုကိုပြုမှုတဲ့အပြုအမူမျိုးဘယ်တော့မှမပြုလုပ်ပါဘူးစိတ်ကိုအေးချမ်းငြိမ်သက်စွာထားပါမယ် ဥပမာဆိုပါတော့မတော်တဆကလေးဒီကလထိုင်မောကပြုတ်ကျသွားတယ်ဆိုပါတော့ကိုသားသမီးဆိုတော့ရင်ထဲမှာပူသွားတာပဲစိုးရိမ်ပူပါမှုတွေများတော့လဲပဲကိုယ့်ရဲ့အပြုတ်မှုတွေခလေးစီသွားတဲ့အခါမှာငြိမ်သက်စွာသွားပါနောက်တစ်ခုကခလေးကိုလုတ်ပေးရမယ်ကြိုက်ပေးရမယ်ဒါတွေကိုတော့ခတ်တတုတ်ကလေးလုပ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမှုအရာဒီအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာရှိပါစေဒါကြောင့်မလို့ကလေးဒီသူဖြစ်တာနဲ့သူဒီမမေပြပြတလဲဖေဖေပြပြတလဲဖြစ်သွားတာနဲ့ သူ့အတွက်အဆင်မပြေလောက်ဘူးပို့ပြီးတော့သူ့အတွက်ခံစားချက်ကပို့ပြီးပြင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကလေးရှိမှာဘယ်တော့မှဘယ်အပြုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့မှဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ဒီပြရာမခတ်ရပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကတော့ကလေးကိုအကျွေးမဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေပေးဖို့ပါ unconditional love ပါကလေးကိုအကျွေးမဲ့ ချစ်ချင်းမေတ္တာပေးရပါမယ်ခလေးကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာယင်နေရနေပြီးတော့လှိုက်လှိုက်လေးလေးချစ်ပါပြီးတော့ခလေးဒီနော်သူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူသိအောင်ကျမတို့ပြရပါမယ်သူသိအောင်ပြောရပါမယ် တတကိုမမီကသိချစ်တာသမီးကိုမမီကသိချစ်တာဖဖေကသိချစ်တာစသဖြင့်ပြောရပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပြရပါမယ်ကလေးကိုချစ်လို့လုပ်ပေးတယ်ဆိုတာလေးတွေကသူ့အတွက်တခုခုပေါ့နော်ဝယ်ပြီးရင်လည်းချစ်လို့ဝယ်ပေးတယ်တခုခုဆောင်ရွက်ပြီးရင်လည်းချစ်လို့ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆိုတာသိပါစေနောက်တစ်ခုကကလေးကိုဖက်ပါကလေးကိုပခုံးလေးကင်မယ်ကလေးရဲ့ပခုံးလေးကိုဖက်မယ်ပါးလေးကိုနမ်းမယ်စသဖြင့်ချစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပါချစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြပါ နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဒီကလေးဟာမှားယွင်းတဲ့အပြုအမူတစ်ခုခုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတော့မှားယွင်းတဲ့အပြုအမူတစ်ခုခုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လေအမြဲတမ်းသူ့ကိုအေးအေးဆေးဆေးလေးရှင်းပြရပါမယ်မတော်တဆမှားတာလေးတစ်ခုမှားသွားတယ်သူလှုပ်လိုက်တာလေးကမှားသွားတယ်ဆိုခဲ့ရင်ဒီလိုလှုပ်လိုက်တာဒါလေးမှားသွားတယ်အဲ့ဒါနောက်ဆက်တွဲဘာတွေဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကိုဖြည်းဖြည်းချင်းအေးအေးချင်းသူ့ကိုရှင်းပြဖို့လိုပါတယ်ဒီခါမှာကလေးသည် နောက်မှားတဲ့အပြုအမူမျိုးတွေမပြုလုပ်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့မှန်တဲ့အပြုအမူလုပ်ရင်တော့ကျမတို့ဒီအမြဲတမ်းသူ့ကိုချင်းမွန်းပါမယ်အတိအမှတ်ပြုပါမယ်ကျမတို့ဒီသူလုပ်တဲ့အလုပ်ကလေးကိုအတိအမှတ်အရင်ဆုံးပြုလိုက်မယ်မှန်တဲ့အပြုအမူဆိုရင်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့သူ့ကိုချီးမွမ်းလိုက်ပါမယ်တတိယတစ်ချက်ကတော့သူ့ကိုစောစောကပြောခဲ့တဲ့နော်ဆုတွေပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီဆုတွေချစ်ချင်းမေတ္တာ unconditional love ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကတော့ကလေးတယောက်ရဲ့ အကောင်းဆုံးသူ့ကိုပြုစုဆောင်ရှောက်တဲ့အချက်၅ချက်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ CFM Caring for Wellbeing